Kai jen ni atingas la finon de la parolado en Bologna. Do, temas pri la lasta episodo, pri tio, kai shainas al mi che multa ia presis eh, ti un eh, novan formaton havi sin sequo da episodo pri la sama verco de Zamenhof. crom la nomita i tri personoi estas ancora granda hove, tre granda nombro da personoi, cui multe laboris por nia fero, cae cui nun iam ne logias en nian mondo, cae ne povas vidi la in de siae laboroi. Ili mortis corpe, sed ili ne mortis en nia memoro. Mi proponas, estimatae signorinoi cae signoroi, che ni honoru ilian memoron per le vigio de niae segioi. alla ombro de ciui mortintai batalantoi, esperantistai, la unua congresso esperantista esprimas sian respecton cae pian saluton. Baldao comencijos la laboro e denia congresso dedicita la vera fratigio della Homaro, En tiu ci solena momento mia cor sta plena de io ne difinebla kai mistera. Kai mi sentas la desiron faciligi la coron per ia pregio. Turni min al io plei alta forto, kai al voce gien helpon kai benon. Sed tiel same, kiel mi en la nuna momento ne estas ia naziano, sed simpla homo, tiel same mi anca sentas che en tiu ci momento mi ne appartenas al ia nazia au partia religio, sed mi estas nur homo. Ca in la nuna momento staras inter miai animai oculoi nur tiu alta morala forto. Cien sentas en sia coro ciu homo, ca al tiu ci neconata forto mi turnas min con mia pregio. Do, la fino de la unua parolado ne nur estas solena, sed o estas spirita cae plena da religiae mai sentoi. Sed vidu, do zamenhof definas sin homarano au homara homaranismano do ano de la aliro homaranismo qui un limem estis pretiganta en tiui momento e chali diras che ne li nestas ia naziano sed simpla homo au ia partia religio, ne appartenas a io partia religio, do in tiu momento li ne estas iudo. Tion li diras. Ali flanque li reconas la existon de iu alta forto. Do, uh, alta kai morala. Do, mi pensas che iu flanque citiu forto estante morala similas alla morala legio ena della coro della homoi per chiu parolas Immanuel Kant. Cae facte la instruo de Kant similas iu sense alla humanisma aliro. do ali flanque tiu forto estas morala sed ne conata ne definibla kai mistera do quasau la religioi la ecclesioi donas veston por mal misterigi la essenzon de la forto mem sed iu sense ciui trovas nur parton de la vero, char la vero estas nedefinibla kai mistera. Do, ni meditu tio, chu la vero estas mistera nedefinibla, au, chu lau vi, gi estas definibla kai trovebla fare de la coroi de la homoi, de l'animo de la homo. Comprenemble, tio estas metaforo char almeno ni ne comprenas vere per la coro tio estis eh, ideo che la intelligento estis en la coro estis ideo vere antiqua char antique oni ne comprenis la funzion della della zerbo. nu no in grava momento uh, kai morgao ni comenzu la pregion sub la verda standardo kai commentu gin iom post iom restu cum mi donu via in commento in se vi ne subtenanto mi shatas havi via in commento in vi povas fare tion per multai canaloi uh, eh, a parte la podcast emuloi mi shatus uh, eh, havi reagoin de vi kai por momente mi saluta svin kai dankas vin pro latento memoru antawen sen fine